arriverait dans Thank Comme à oh. est toi Léo. Regarde comme un petit peu. J'ai pas de 张娜。 Kimba Singer, ici Beletif. Ah oui. <laughs>